Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Fakte u mi estas ordiganta la mm, medito en la video en de la unua sezono per YouTube tiel che gi espereble atingos pli grandan publikon. Kai anka mi verkis articoleton sur eh, medium.com eh, por eh, io mette mal pesici mian coron pro amareta horo quion mi travivas rilate alla medito serio do vi povas vidi la ligon sube pone nun nu, ni iru de nove alla mia medito mi volas legi el tiron e la quina congressa parolado la parolado e eh, la quina congresso in barcellona 1909 Zamenhof diras ie pagio 391. En la gis congresso congressoi mi havis ion por diri al vi. Tiat, Ce la malfermo de la congresso mi parolis longe. Hodio mi havas nenion gravan por diri. Tial mi parolos mal longe. Viscias, kia estas nia celo? Viscias, kia estas la sola voio per ki uni povas atingi tiun celon? Ni marshu, do antauen diligente kai harmonie. Se ni demandos nin kio ni faris en la jus finiginta intercongressa iaro, ni povos demandi, ni povos respondi, pardono, ni sane vivis, ni crescis, ni fortigis en civi rilatoi. Kian grandan signifon tio havas, Tion povas compreni nur tiui, kiui comprenas la tutan gravetson cae malfacilezzon de nia fero, cae kiui mem laboris por gi. Eble nun tempe ci tiui vortui estas tre actualai, char declari che sane vivis iam valoras multe. Mi pensas che ciui el ni trapassis malfacilan tempon in 2012, la unua iaro de la covim epoco, cae au recte au nerecte, ni ciui estas tusitai de san problemoi. Cae do, mi shatus cun mediti cun vi sur la neconscia profetemo de citivi vortoi de Zamenhof in 1909, char li pensis che tivi vortoi estis comprenibla nur fare de la homo e partoprenis la aferon pri esperanto sed eble un tempe tivi vortoi esas comprenibla fare de ciui sen depende de esperanto. Do, dankon pro via tento. Gis morgau, morgau estos grava tago por mi, kai mi certe malfruos, char morgaus, morgau casos la movo, la translocigio, la translocigio de, de miai multai libroi el italio citie an al amsterdamo do estos momento por eh, fisica lavoro, kai do mi revidos eh, morgo vespere fartu bone kai kiel ciam antauen sen fine